армысыздар бокстер жанкерлер, сүлеймен промоушн YouTube каналының көрермендері арнамызға қош келдіңіздер өздеріңізге мәлім боксшымыз айдос ербосынұлы 5 ші қараша күні кубалық дэвид моррелмен жұдырықтасады осы мақсатта батырымыз американың миннесота қаласына аман есен жетіп бүгін таңда жекпе алдындағы пресс конференция өткізді бүгінгі шығарылым осы жайында болмақ ендеше бастаймыз бүгін таңда WBA-дің чемпиондық белбеу үшін таласқа түсетін айдос ербосынұлы қарсыласы дэвид моррелмен пресс конференция өткізді баспасөз жиыны шоутайм YouTube каналынан тікелей эфирде көрсетілді жиында қос тарап бір бірлеріне деген ой пікірлермен бөлісті түсінгеніміздей екі боксшы да тек жеңіс үшін келген оны өз сөздерінде де ашық айтты айдос өзінің бұл кездесуге тыңғылықты дайын екенін жеткізіп жұртшылыққа батыл пікір білдірді ә, енді қазір қазақстанда сезон охоты болып жатыр ғой мен осы сезон охотыда енді америкада жүрмін алланың қалауымен мен охотникпін енді кішігірім өзім ауылымда сондықтан қазір ә, енді мен америкада жүргендіктен ә, осы сенбі күні рингте морелға охотиться ететін боламын окей okay. алла бұйырса жекпе жек тамашалайсыздар охотаны көресіздер керемет охота болады ал дэвид Морел болса қартластан қаймықпайтын айтты тіпті жекпе жекте айдосты нокаутқа жіберетініне 100% пайыз сенімді екенін жеткізді сондай ақ кубалық бокс стилінің нағыз қандай болатынын рингте көрсетемін деді мен айдосқа қарсы тұра аламын оның соншалықты қарны аш деп ойламаймын оның бұл жекпе жекке қосылғанына қуаныштымын енді нағыз бокстың қандай болатынын көрсететін уақыт жетті нокаут шамамен сегізінші раундта болады деп ойлаймын жанкүйерлеріме айтарым менің жеңісімді тойлауға дайын болыңыздар пресс-конференцияда аюз кубалық мектептің расымен мықты екенін алайда тек әуесқой бокста ғана жақсы дамыған сол себепті ешқандай қорқыныш емес екенін айтты бұда бар күш бізде де бар бұның екі қолы бар менің де екі қолым бар тілмен көп нәрсе сөйлей беруге болады бірақ рингте ертең ә, мен жұдырығым сөйлейтін болады менің э, күшімді жұдырығымды сол кезде көретін болады ғой әрине мұндай батыл сөздер кубалықтардың шамына тигені сөзсіз дэвид моррел айдостың пікірінде келіспеді керісінше жекпе жектен соң кубалық бокс тарихымен таныстыратын боламын деп жауап қайтарды мен айдосты аяймын ол не болайын деп жатқанын да тарихты да білмейді екен мен оған бокс кешінде барлығын үйретемін сондай ақ кездесуде айдос алдағы жоспарларымен де бөлісті ол дэвид моррелді жеңгеннен соң дэвид беневидеспен жұдырықтасқысы келетінін айтты айдостың пікірінше екінші орта салмақты абсолютті чемпион сауль канело альвареспен рингке шықпас бұрын беневидес секілді боксшылармен кездесіп өзін дүйім жұртқа дәлелдеу қажет америка э, шоуды жақсы көреді мен білем. бірақ по факту келген кезде э, мысалы дэвид та мен ауыз толтырылып мақтанып айтарлықтай әлі ешнәрсе доказать еткен жоқпыз профессиональный бокста ә, мықты әлі, мықты да, бір нәрсе дәлелдеу үшін бенавидес сияқтыны ұту керек осылайша қос боксшы пікірлерімен бөлісіп жекпе жек алдындағы көпшіліктің көкейінде жүрген сұрақтарға жауап берді осыдан соң алғашқы көз түйістіру өткізіп тарқасты енді сізбен бізді үлкен бокс кеші күтіп тұр еске сала кетейік айдос ербосынұлы мен дэвид моррел арасындағы айқасты жексенбі күні таңғы сағат 8-де хабар арнасынан тікелей эфирде тамашалай аласыздар ал біз өз кезегімізде әр жәтті қалт жібермей сіздермен бөлісіп отырамыз сол себепті бізбен бірге болыңыздар ол үшін арнамызға тіркеліп лайк басып кетіңіз алдағы күндері тағы да қызықты ақпараттармен бөлісетін боламыз өткізіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар ендеше келесі кездескенше